assalomu alaykum hurmatli partnyorlar man sizlarga bugungi videoyimda mahsul e, kompaniyamizni birinchi mahsuloti e, chiqqan mahsulotini ko'rsatmoqchiman ya'ni pavlov spray konsentrat mana bugun yangidan ochdim pavlov spray konsentrat to'g'risida qisqacha bir sizlarga ma'lumot bersam pavlov spray konsentrat qirq sakkizta professorimizni разработкасы bilan bo'lgan birinchi mahsulot eng katta yutuq hisoblanadi pavl spray konsentratni ichida ya'ni 5 gram koenzim q 10 ya'ni kompaniyamizning eng katta yutug'i suvda eruvchi koenzim q desetni e, o'ylab chiqarishgan koenzim q 10 nima u koferment deyishadi kimlardir koenzim deyishadi kimdir kimlardir q deset deyishadi q deset har bitta insonni organizmda hujayralarga e, hujayralarga kerakli ozuqa hisoblanadi koenzim putez ya'ni energiya beruvchi inson e, agar energiyasi bo'lmasa bilasizlar nima holatlarga olib kelishi mumkin Э, yoshartiruvchi eliksir yoshartiruvchi konsentrat deb deyishadi nimani hisobiga insonni organizmida e, ayol kishilarda yigirma besh o'ttizdan keyin erkak kishilarda o'ttiz o'ttiz besh yoshdan keyin koenzim kudisit bizani organizmda kamayish hisoblaydi boshlaydi o'shani hisobiga bizada qarish protsessi ketadi koenzim q diosid bizani faqatgina energiya bermaydi hujayralarimiz undan tashqari qon tomirlarimizni bizani yuz ming kilometrga yetadigan qon tomirlar bor ekan bizada yuz ming kilometr tasavvur qiling yer sharini uch marta aylanib chiqsa bo'ladi o'sha kapillarlar eng mayda mayda kapillarlardan boshlab tozalashni boshlaydi kapillarlar professor nurlan nurmaratovich aytish bo'yicha xuddi yurakka o'xshab klapinligi to'rtta klapinkalari bor ekan kapillarlarni o'sha kapillarlardan boshlab bekilib qolsa shlaklarga to'lib qolsa bizaga yuragimizga ehm, yurak ya'ni qonni organizmda aylantirib berish kerakku Э, aylanishi kamayishi hisob boshlarga kapillarlarni bitilib qolgani hisobiga mana kapillarlarni полный e, tozalaydi e, undan tashqari qon tomirlarimizni elastikniy bo'lsa ertaga xudo asrasin insult infarktga olib kelmaydi undan tashqari qon tomirlarni полный tozalab beradi e, yoshartiruvchi xususiyatga ega organizmni shlak shlaklarni toksinlardan tozalaydi antiparazitarni effekti juda yam kuchli voqea qozonimni o'ylab qarasangiz bu organizmga hech qanaqa zarar yo'q bu palva spray konsentratni ichida qirqtadan oshiq sprey bor ya'ni bu sprey holatda mana idishda sprey holatda bo'ladi buni besh litrga bir marta sepsangiz lechebniy suv bo'ladi ya'ni och qoringa kundalikda лечебный e, ichmoqchi bo'lsangiz bir stakan suvdan ikki yuz gramm suvdan e, uch mahal to'rt mahal bir litrgacha ichsangiz bo'ladi ya'ni bir stakondan har kuni лечебныйsi besh litrga sepiladi man hozir sizlarga bir litr suvga e, bitta tanishimga septirib berib yubormoqchi edim hozir ko'rsataman mana yangidan ochganman instruksiyalari ham bor ichida o'qib ko'raman desangiz pavlo spray to'g'risida ya'ni buni haligidek bir marta e, sepganingiz 5 litrga profilaktik e, лечебный 10 litrga profilaktiskiy bular e, manga 10 litr e, 1 litrga ikkita sep bering deyaptilar uyga borib suvni ag'darib yuborsangiz bo'ladi 5 litrga o'zingiz bilan 5 litr suvni ko'tarib kelmaysizu mana hozir ko'rsataman sepib ya'ni birinchi sepganingiz havoga bo'ladi chunki e, bu plombalangan holda keyingi sepkaningiz ichiga boradi mana ko'rdinglar suvni strukturasi полный o'zgardi mana ya'ni e, buni man hozir ikki marta sepdim bir litrga iloji bo'lsa buni o'zini ichib yuborish kerak emas ya'ni borib o'n litrga ag'darsanglar лечебный suv bo'ladi bir stakondan kundalikda oilaviy ichsanglar bo'ladi ko'rdingiz suvni полный suvni strukturasi полный o'zgaradi uyda eksperiment ham qilib ko'rsanglar bo'ladi hop sog' bo'ladi bo'linglar hope stay safe with Global Trend from Dubai. 母亲八十二岁，今年那个吃了药以后效果特别好，第十天以后，她的这个症状出现拉屎，拉出了些羊屎蛋蛋的硬结橛子。现在是我又买了第二瓶，她现在心心气呃气短的这个毛病已经有所。 Ты с нами, а значит ты победитель.